sedekah subuh sedekah subuh kenapa saya berkata sedekah subuh bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat hari Jumat maupun selain hari Jumat tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik kenapa bukan kata saya tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat. Tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kota amal atau botol atau kaling simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah dengan berkah sedekah ini, Ya Allah saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. ada yang sedang melamar kerjaan anda isi wallahi dahsyat amalan ini wallahi dahsyat manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit menabulkan hajat memudahkan urusan dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya begitu anda isi doa ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya Ya Allah dengan berkat sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah dengan berkat sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah dengan berkat sedekah ini karuniai kepada aku anak penhafal Al-Quran.